Chachi, Daniel Stella Cook. Miram, dove toate bine lagă? Miram, dove toate bine lagă? Ha? Ha? Miram, miram, miram. Ah, ah? ah? Sachi. Versace. Miren. ¿Ah? ¿Qué pasó con la coca? Oiga.